als die Republik Raselhagen die Häuser der inneren Sphäre um Hilfe bat, blieben diese fern. Als sie zu ihren Göttern beteten, blieben diese stumm. Doch als sie ihre Wut und Verzweiflung hinaus in die Dunkelheit schrien, wurden sie erhört. Eine heraufbeschworene Finsternis. Schatten die selbst die Götter am liebsten im Ketten legen. Doch wer kann einen Schatten schon im Ketten